So finally, I'm ready for the party tonight. You. Oh boy, I look so good today. यार यार ये लड़का कब कॉल करेगा यार पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं ऑलरेडी कॉल करके देखते हैं यार इसको इसने कॉल कर दिया यार और करना होगा तुझको यार तू कितनी शेयर करती है ओह oh वाह सच में ओह oh, मैसेज भी किया Ha ha ha ha.

don't go dude. लंबे बाल पसंद है काट दूंगी oh. बहुत oh फिर से तैयार होना पड़ेगा क्या क्या सोच लेती हूँ मैं <laughs> हाँ, मैं तैयार होके आ रही हूँ <laughs>